This right here is a DJ Cobra exclusive. I'm thinking shit, I've seen hella civilians run out, fam. Even the Marvel were shook, fam. The Marvel didn't want to know, fam. They were falling back. All I know is gang shit, baby I'm a bandit Heart of a lane, how you thought I wouldn't bang it Aye, standard, part of the G code Gotta put in blood, sweat, years, no cheat code ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਐਸਕੋਬਾਰ ਚੱਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਿਆ ਬਿਕ ਸਟੈਪ ਰਾਣੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ All I know is gang shit, baby I'm a bandit Heart of a lane, how you thought I wouldn't bang it Aye, standard, part of the G code Gotta put in blood, sweat, years, no cheat code All I know is gang shit, baby I'm a bandit Heart of a lane, how you thought I wouldn't bang it Aye, standard, part of the G code Gotta put in blood, sweat, years, no cheat code ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਰੋਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੱਡ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਐ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਬਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਡਰੌਪ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪ ਐ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਡਰੈਗ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਡਰੈਗ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚੰਨੀ ਨਾ ਤਾ ਲੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖਿਓ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ All I know is gang shit, baby I'm a bandit Heart of a lane, how you thought I wouldn't bang it Aye, standard, part of the G code Gotta put in blood, sweat, years, no cheat code All I know is gang shit, baby I'm a bandit Heart of a lane, how you thought I wouldn't bang it Aye, standard, part of the G code Gotta put in blood, sweat, years, no cheat code This right here is a DJ Cobra exclusive.